маленькие линдочки. Друзі, що я все время кажу хвостик вверх. Бачите, у лінди хвостик уверх. А кому не подобається відео, униз. Лінда, піднімай хвостик, як будемо ставити. Олінди завжди піднятий. Бачите, кинув горіх і зразу піднявся лайк. Так що не забуваємо. Бачите, отак повторяємо за Ліндою. Лінда жива, здорова, все в неї хорошо цим поросяткам. Зараз вам покажу вандрас кантур і покажу своїх київлянкиних. Зараз я здоровим пороздаю. У них сьогодні праздник. Ви скажете, який праздник? Вони сьогодні обмивають фінал укриття криші ангара. Кришу ангара для них укрили і вони обмивають таким образом. Люди обмивають, там п'ють могари чи що, а їм горіх і ще віка їм нарізала красного бурячка. Ну це вже як десерт, да, осінь лежить вяленький красний бурячок, це їм на десерт. І вони таким образом тут раді, що кришу накрили, успіли, сніга, не сніга, закінчили, ангар накривати. А вони ж знають, що ангар накритий, значить їм привезуть по уборці пшенички, ячмінця, кукурузки. Не будемо тягати на горбу це все, а машина заїде в ангар, висипе. Щас і вам дам. піратикам поки не даємо, бо ще малий. Нате вам. Уже з'їла, да? Хтось у мене питав, і неоднократно. А ти їм кидаєш цілі горіхи. Е, вони не давляться. Ну ось дивіться, я кидаю їм здоровим і подрожчим. Ну, малим я не кидаю, там кілограм до 35 до 40 я не кидаю. Ехо, яке в сараї стоїть. Празний, празний, да, Нюрка? Так, друзі, давайте. Поки вони празнують, не кричать, покажу вам е, поросят. Бо тоді, як ми перевезли їх, останній е, ролик був, ми їх розмістили в нові клітки. Як вони поживають? Давайте ландрас кантур. Ландрас кантур тут у нас е, одна свинка була дуже маленькою. Ось вона. Ну, пішла нормально, тобто іде, з усіма нормально. нормальні, ростуть так же само, як і ті їхні колеги, які плюс-мінус одинакові. там день у них різниці, по-моєму, чи два з київлянкою, да? Нюрка з київлянкою день різниці. Да, то бачите, в кого вуха лягають, ось е, у еті, в кабанчиків лягають, а в свинок делюсь ще не полягало. Ну, я думаю, ляжуть, бо все одно ж є крові ландраса, поэтому воно по-любому та и Нюрка тоже в ухо опущені по трендеру Кіландрас. Ну, хочу, попробую оставить іменно з цієї партії на свиноматку когось одного чи дві, бо думаю, хороші будуть на откорм э, кантур, ландрас, хороші будуть і на откорм поросята, і може і на свиноматку. Ну, то тобто такі вони. Скільки їм точно не скажу, тому що не знаю. Зараз у мене голова забита ангаром, я весь в ангарі. Вникають тільки в ангар і особо. Це треба дивитися, піднімати списки наші талмути, коли хто е, опоросився і дивитися, скільки їм днів. Ну, небагато їм. Вони, тобто для свого, е, для своїх днів вони дуже ну, непогані. А це такі самі, як і ті. Кажуться, на перший взгляд, що трошки більше, ну ні. Ті длінніші, ну, по весу вони однакові. Ну а ці на глаз кажуться більше, бо вони такі більше, типу, як форми у них більш збиті, але ну, вони коротенькі. Коротенькі, а ті длінні. І за того, що ті длінні, вони в них вес одинаковий. Ті, кажуться, худіші, але ну, длінніші, а ці коротіші, але ну, збитіші. Да. Усіх я їх перевів на гровер. Як я переводив на гровер? Закінчився старт, е, вечором насипав гровера. Все, я на гровер переводю не за благовременно, а зразу насипав і все. І і що я вам скажу, <laughs> ніяких поносів не було і нічого не було. Гровер це менше йде е, білка, тобто соєвого шрота і чорної макухи. Тому воно якби їм воно тільки легше для організму. Переводю я з старта на гровер е, різко. Ну, звісно, желательно за пару днів. Ну, а воно ж, як завжди, старт закінчився, тільки зрозумів, що сьогодні закінчився старт, а вже давати нічого, то насипав гровера та й все. Ніхто там сильно не заморачується. Лампи якраз не наубирав, думаю, хай ще будуть, бо по ночам у нас морози. А вони все одно тут більше під лампами сидять, я їх трошки підняв, щоб вони їх не трогали, бо вже почали дергати. Ну а так, ну хай ще ростуть недільки, дві-три. И потом начнем их распределять по 4 штуки. Цих 4 заберем в другу клетку. И ландрас кантур тоже заберем 4 в другу клетку. Я думаю так. По нашій лінді. Лінду я покривав іскусственно. Пройшло 20 днів, вже більше пройшло, як я її покрив. І в охоту не заходила. Тобто, по всім признакам, що вона покрита і все нормально. Також дзвонив мені хазяїн, хто купляв у мене земфіру. В нього теж вона загуляла, він брав номер. Е, у нас де дози продають. І я не знаю, що він. Навірно, ж покрив все нормально. Дасть Бог і в нього буде нормально. Коротше, різниця скільки днів 10 чи трошки більше з і лінди. Ну я думаю, що може з і за переїзда трошки в неї затягнулося. А Лінда загуляла. Не жалію, що оставив свиноматку молоду канторшу. І Хороша така, точно один в один, як і її мама, нюрка спокійна, як як небо. Да? Вона ще молоденька, їй в санку не тяжело. Це як здорова свиноматка, вже така, ну дуже здорова, то їй, звісно, напрягав санку. А це нічого страшного. Пороситься тут а от корми поросят, потім її на вольні хліба випущу. Далі що у нас йде? Далі у нас йде мадам Обізянкіна. Обізянка. То же саме. Хвостик, бачите як? Як чухаєш, зразу хвостик вверх. А як отак, оп-оп, не гуляє. А, Обізянка теж в нас покрита. Оце е, сама пильна із усіх свиноматок це в нас обізянка. І я не знаю чого. Ну все, все, все. Бачите, не можна її бити, вона огорчається. Все, все. Зараз кину тобі два горішка, в мене є обізянка. щоб ти не кричала. Отак. О, все друге діло. Обіцянка. Обіцянка теж покрив її іскусственно. Пройшов провірочний срок, все нормально. І також, друзі. Бо я раніше робив УЗІ свиноматки, ми не провіряв там е, загулі, не загулі. Зробив УЗІ там через 20 плюс днів і знаю. А зараз у мене вже е, у цього вітврача щось случилось там з УЗІ-апаратом, немає е, УЗІ. Я б таке, якщо може хто знає, хто продає Бушний по більш-менш нормальній ціні, позвоніть мені, зв'яжіться зі мною і я куплю, бо мені треба УЗІ нове ну, брати воно дорого, а може хто продає за ненадобності, то я куплю, щоб у мене було УЗІ, бо вже такої можливості в мене немає. Я раніше все время на УЗІ просвітив, від врач прийшов і я все знаю. А зараз приходиться контролювати, наблюдати. Воно то не напрягає, але ну, все одно як УЗІ, е, УЗІ є УЗІ. Так же київлянка. Чик-чик, все нормально. Оце поросята оті в той клітці, ось, оце ж е, київлянкини. Ці більше з формами. Київлянку теж покрив, пройшло время, глянув, все нормально. По барашки. Нічого сказати не можу. По нюрки. Нюрка. А нюрка у нас мама. Е, мама Лінди. Мама Лінди і мама е, Нюрку я покривав андрасом. Нюрка у нас. Нюрка у нас е, Петрен дюрок. Не гуляє. Ну це що вона їсть, вона як ворошило, що їй, щоб як вона гуляє, вичислить дуже тяжело. Оце сама, сама з усіх з усього сарая завжди була спокійна свиноматка. Тобто вона взагалі, бачите, їсти, сідай на неї, пригай. Вона і гуляє, її покриваєш, вона може їсти, е, лягти, як покриває її іскусственно, тобто і покривається. Це баранеса, сама бешена. сама така з характеру. Характерна жінка баронеса. Буває, друзі, що покрита свиноматка, а петля в неї чуть-чуть красніє і увеличується. Нічого страшного, це не означає, що свиноматка е, в загулі. Просто в неї цей період, уже як вона повинна типа, гуляти, ну вона покрита і в неї буває петля припухає і чуть-чуть міняє цвіт. Нічого страшного. Ого, в тебе лопаточки, які-то задочки, да? Ваша Вашулька. А барашка позривала усі ці, всі свої бірки позривала, а в машки всі на місці. Да, машу. Всі на місці. У мене всі на місці. Це свиноматка Йоршир Вандрас. Оце свиноматка Йоршир Вандрас і барашка Йоршир Вандрас. Е, Петрен дюрок Нюрка. Зараз я їм щось дам. Тепер, друзі, давайте я вам покажу піратіка. Що ви горіхи порозкидували? Толкни їх той туди. Піратік у нас вже в районі 50 кілограм. Де він? Ото він, мабуть, найменший. Горбатенько, то хвостом виляє, готов, так? Да? Да, нога в нього, бачите, чуть-чуть. Да, да, ото він. Нога в нього чуть-чуть якби така як деформірована. Ото піратик, да. Да, там бачиш чуть-чуть нога вік. Не така ось оця від мене. Тобто піратик теж росте, сидять вони на гровіру, все нормально, їм навіть можна поїлочку вже давно приподняти, а я все. А ну. Отак. О, вже піратики попив. Показує, що поїлка нормально. Ну, пірат, ножка зажива, бігає, скакає, все нормально. Тобто пірат став обичним, як і всі, нічим не відрізняється. Теж сидять на гровіру. Це в мене чисто кабанчиків я відсадив, три штуки. Дегенератик, дегенератик. Так і йде прекрасно, шикарно. Ну, а це Е, три кабанчика, що їм буде 8 числа. 8 лютого буде ровно 4. Це з тої партії, з менших. А ось у мене тут відділено 5 свинок. Ось 5 свинок. Всі іменно п'ятеро свинок, ось їхня мама. Оцих п'яти свинок. Цим п'яти свинкам теж буде 8 числа. Я ролик знімаю трошки раніше, ви будете дивитися позже. 8 числа, 8 лютого буде 4 місяці. Це поросята барашкини, це це щільових. Я їх забрав, бо їх там було багато, 30 штук. А я туди забрав 8 штук. Тобто, оці хочу 5 свинок продати на свиноматки. Хай ще трошки місяць підростуть, і продати е, ремонтних свинок, кому треба буде на свиноматки. Думаю, так. Ну, а там ще подивлюся, я так е, приблизительно кажу, як воно буде. Ну, комусь продам, бо багато людей мене спрашують свинку на е, ремонтну молоду свиноматочку, щоб її забрати додому, туди-сюди і покривати, щоб була свиноматка. Це буде непогана свиноматка, в них мама F1. Ландрас Йоршир. Йоршир це англійська крупна біла. Материнська лінія хороша, на свиноматку будуть непогані свинки. І, кстати, що я хочу, і собі я теж оставлю одну або дві свиноматочки теж з цієї партії. Це партія та, що в мене на щілях. Просто на щілях я ставив 22 штуки, а 8 забрав сюди, бо місця було мало. І собі одну оставлю або дві. Теж покрию раді інтересу. Так, що ще хотів? Так, по поросятам сказав, піратіка показав, все. Спрашують у мене, де ви берете отакі поїлки, що вони отак регулюються. Отак. Друзі, я їх, е, я вам скажу, я казав, просто не всі нові додаються, я їх не купляв. Це мені знайомий їх е, продавав беушні. Вони були беушні, там десь пластинка була поломана, десь щось гнивше, Я пластини, оці ось покажи вік. Оці пластини я сам вирізав. віддавав токарю, сверлив дирки і пластинки, тобто шинку сам е, вирізав, а пружина пружина нержавейка. А ці я сам зробив і все. Як ти їх закріпив? Просто приварив. Бачите, ось зверху, вона приварена тупо і все. Я приварив на максимальній висоті і як поросята маленькі, я їм отак роблю, вони п'ють. Як поросята підростають, отак. Бо часто спрашують, де ви берете. Ну, а тепер десерт. Бачите, почали кричати. Нате вам трошки. Бо часто спрашують, де ви берете такі поїлки? Вони дорогі, я знаю, вони зараз, мабуть, в районі ну може 800 гривень, 1000 гривень одна така двойна на пружині. Десь так. Десерт. Укрили кришу ангара. Гуляємо. А вона Машка може не їсти, так? Да? А ну на. Маша. Маша, на посмакуй. Маша. Машуля, на. На, на. Хорош, хорош. Ну це Машка не їсть. Таке буряки, картошки. Та вона зараз подумає трошки і поїсть. І ліндочки. На, Лінда. От Лінда один в один. По характеру, як її мама, Нюрка, спокійна. Ось, бачите, свиноматка стоїть, п'є воду, їй е, води вистачає, все нормально, піднята на максимум. А ці поїлки я робив, е, сам робив, проводив. Як проводив воду, трубку, тут зробив, ну тут обична, тут вже така пластина, обична поїлка і все. Якщо щось мені треба поміняти, Перекрив, поміняв. Ну я нічого не міняв, це вже два роки, все нічого не забивається, нічого ніде не відбувається. Чи два роки, чи третій рік я вже. Знаєте, їжте. На. І цим кинув. Хай малі їдять. Барашка. На. А це не їсть, да, бачите, лежить буряк. А горіхи б з удовольствием би поїли. Ну, горіхів вже нема, Машулька. Горіхів нема. Їж буряки йди, вітаміни. Ти теж не то не вичванюйся особо. Ну а так, друзі, показав, обход зробили, кожну показав. Київлянки Київлянкиних показав. Вандрасики показав, машульку ви бачили. Може трошки і підняти. Свиноматкам вистачає, вони п'ють, вистачає їм повністю. Все нормально. Ну а так, друзі, всім спасибо за внимание. Хвости вверх і пока.